ese libro? Eh, pues el libro no lo he podido leer, solamente he leído, digamos, el primer, el primer este, cuento, Ajá. pero pues, el libro no lo he podido comprar, apenas lo voy a comprar. ¿Y qué te pareció la, presentación? los tres que, de, los, de todos los que hablaron, creo que eh, de, la mayoría me mantuvo así como que al tanto, ¿no? O sea, no me aburrió. Simplemente uno así como que fue muy largo y muy, un poco aburrido, entonces casi me, me, me durmió un poco, ¿Cómo te pareció el libro? Bueno, pues a mí me pareció interesante más porque tiene una recopilación de varios cuentos y como son de horror, pues a mí me interesan. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. ¿Cómo le pareció el libro? Muy buena la presentación de la, lectura. En general, este, todos los escritores que la presentaron se me hizo muy, muy buena. Y bueno, la prueba está en que ya estoy formado para comprarme mi libro.